gegužės mėnesį baigta tiesti nacionalinės reikšmės geležinkelių linijos pabradė pažeimenė atšaka kuri padės užtikrinti patogesnį į lietuvą atvykstančių nato sąjungininkų karinės technikos ir kitos įrangos perdislokavimą į netoli pabradės esantį lietuvos kariuomenės generolo silvestro žukausko poligoną Šią naująją krovinių gabenimo galimybę pirmieji gegužės 29 dieną išbandė savo rotaciją baigiantys ir iš lietuvos išvykstantys jungtinių amerikos valstijų kariai geležinkelio atšakos įrengimas yra sudėtinė didesnė projekto dalis skirta užtikrinti nato pajėgų perdislokavimo pajėgumą geležinkelio atšakos projektas kainavo 2,2 milijono eurų 2,1 milijono eurų skyrė krašto apsaugos ministerija likusią sumą pervažos rekonstrukcijai skyrė lietuvos geležinkelių grupė